Cristina! Oh. Mulțumim la cei care au fost sâmbătă la Patalânt. Uh, ehm, am făcut record iarăși în 40 și 4 de minute. Fiecare sâmbătă ne facem record. 44 de minute s-au făcut 300 de serviciuri. Au fost mai mult și mulțumim că ne-ați ajutat. A fost rapiditate maximă. Fratele Mihai de acolo iarăși s-a bucurat. Și oamenii spre zi salutări de la domnul Raul și de la oamenii streți. Eu zic să vă spun așa că vă spun ca să nu mai care zbate și multe mulțumiri. Vreau să vă aduc aminte de întâlniri divine, mai știți? Cu Noul Testament. Aveți o experiență? Am auzit una până acum, așa, întrebându-vă pe voi, de la... Traian, Traian. S-a dus în stație și cunoștea... Spontanul. Deci n-a ajuns pe la casă. Voi ați ajuns pe la casă? Televizorul. În de Testamentului le aveți acasă? Încă vă rugați pentru întâlniri divine? Cui se dați Noul Testament, vă rog, continuați. Să auzim povești faine. Deci vă, vă, vă spun pe al Traian că Traian e la muncă. Traian lucrează ca să-și facă bani de permis. Ca să se mute la altceva. Să-l binecuvânteze Domnul. S-a dus la legumărie am zis în stație prima dată, așa La Lemurie și știa pe doamna de acolo și a zis Doamna, cum merge vânzarea? e duce. Și apoi i-a spus că are un nou testament, o cunoștere mai mult timp și a zis că mai stă să citească și a zis să citesc. Este Cuvântul lui Dumnezeu și de multe ori Cuvântul lui Dumnezeu devine viu când începi să citești. Citești un verset, două, trei, am întâlnit și atei care mi-au spus, am, am citit toată Biblia, n-am înțeles mare lucru. E, e slăbuță cartea asta. Pentru că e inspirată de Duhul lui Dumnezeu și fără Duhul lui Dumnezeu nu prinde viață, nu schimbă. E, e ca o altă carte. Așa că, în timp ce vă rugați pentru persoanele alea trei, la care să ajungă în Noul la Testament, care îl țineți în cameră la voi subați, sau unde țineți, pe birou, rugați-vă, Doamne, deci, dă o persoană, trimisle, îl dau. Să știți că era ajutat dacă l-ați lua cu voi, ok? În rucsac, în haină, când mai purtăm uh, geci, ok? Luați-l cu voi și rugați-l cu Doamne. Dacă te caută cineva. Vreau o întâlnire divină. Un om care te caută, care vrea să afle despre tine. Ok? Și astăzi vorbim despre numele Lui Dumnezeu. Pentru greata trecută uh, n-am mai avut timp, pentru că a simțit să spună ceva din inimă și a fost fain și am mulțumit. Astăzi vorbim despre numele Lui Dumnezeu și să știți că Dumnezeu are mai multe nume. Dacă ar veni Claus Iohannis și ți-ar spune, ia loc, că vreau să stăm de vorbă. Și ți-ar spune Claus Iohannis, Ehm, vreau să spun câteva lucruri despre mine. Și ți-ar spune, știi că mă mai cheamă și... Cum mă mai cheamă pe președintele României? Claus? Werner Iohannis. Știai că mă mai cheamă și Werner? Știai că am fost eh, profesor de fizică? Știai că sunt luteran? Și că soția mea îl iubește pe Dumnezeu? și o faci femeie faină. Sau dacă știi că sunt um, cavaler cu steaua de oloare din partea României și din partea um, comunității evreiești a primit medalia de aur, dacă, dacă ți s-ar prezenta așa, ar fi important ce ar spune Claus Iohannis despre el? Cum s-ar descrie pe el? Dacă ar spune că e ofițer uh, din ordinul cora, coroanei belgiene, că a primit titlul ăsta, ar fi important? despre el, dacă ar vrea să ți se prezinte așa, ar fi, ar fi important, așa -i? Pentru că ăsta e. Și acum s-a întâmplat că e președinte. Și că a fost președinte, uh, primarul municipiului, ce a făcut o treabă faină. Ar fi important, dacă vrei să cunoști pe președintele României, ar fi important să știi lucrurile astea despre el. Dar dacă ar veni Obama și ar începe să, să, să se prezinte, să-ți spună câteva lucruri despre el, ar fi important ce are despre el dar dacă ar veni Dumnezeu și, și ar începe să spună, știai că, că eu am mai multe nume? În limba română, din păcate, suntem puțin mai săraci în numele Lui Dumnezeu. E tradus în Geneza, în Sol de Vetic, numele Deuteronomiu este tradus Dumnezeu. Și e fain. Și foarte rar în Biblie e explicat sau e dat la ce s-a referit Dumnezeu acolo. În multe contexte Dumnezeu are diverse nume. Și o să vă spun câteva dintre ele. Elohim, Kadosh Israel, Yahweh, Yahweh Nisi, Yahweh Rohi, Yahweh Shabaot, Shalom, Adonai, El Shaddai. Dumnezeu are multe nume. În toată Biblia, când începem să citim, în istoria poporului evreu, în interacțiunea lui cu el, Dumnezeu se descoperă. Acum într-un fel, acum într-un fel, acum într-un fel. Și ar trebui să știm cu toții ce limbă, ca să înțelegem, să pricepem lucrurile astea. Ebraic. Și ai, e grea ebraic. Dar e atâta bogăție când înțelegi cum se descrie Dumnezeu pe el. Cum îi se descoperă lui Moise într-un fel. O grămadă de lume. În seara asta o să ne uităm doar la patru, și anume și anume și anume. O să ne uităm la Iahve. Ehm, da. Așa. Emanuel, la patru nume care sunt foarte aproape de noi. Adică am înțeles că sunt alte nume, Dumnezeu are foarte multe nume. Dar în seara asta ne vrem să ne uităm doar la patru care sunt mai aproape de noi, din 2016, care au mai mare legătură cu credinciosul. Nu că nu sunt relevante și cele cu care s-a descoperit poporul evreu. Dar una dintre este, ele este Emanuel, a doua este Iahue, a doua Iahue Nisi, care înseamnă Dumnezeu steagul nostru, și ultima Iahue Rohi, care înseamnă păstorul nostru. Dumnezeu este păstorul nostru. Prima este Emanuel. Și Emanuel poate este cea mai cunoscută. Este Dumnezeu, este cu Dumnezeu este cu noi. Și de, din uh, cu multe mii de, cu multe, cu mulți, mulți ani înainte ca Domnul Isus să se nască, Isaia a prorocit și a spus despre, despre faptul că Isus va fi Emanuel. Și în Isaia, capitolul 6, uh, spune așa, De aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioarea va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Și Dumnezeu este cu noi, este siguranța faptului, ne dă siguranța faptului că Dumnezeu este cu noi în fiecare zi. Chiar dacă nu-L vedem. Și a venit Emanuel la noi. Prorocirea aceasta s-a împlinit. Și Luca scrie despre, despre asta. Și spune așa, în Luca capitolul 2, îi vor pune numele Emanuel despre Isus Hristos vorbește. Îi vom pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și Emanuel nu-l strigau așa, să nu credeți că părinții lui așa îl strigau la masă. Cum îl strigau? Cum îl strigau prietenii pe stradă? Tot în ebraică trebuie să fie. Yeshua. De acord? Știați? Yeshua. Yeshua, hai la masă. Ăsta era Emanuel. Emanuel a venit între noi. Și îl strigau Yeshua. Trebuia să aibă un nume pământesc. Dumnezeu a venit printre noi și a atins oameni. A pus mâna peste ei, a vindecat. A atins vieți, a schimbat pământul acesta. După 33 de ani, l-au crucificat pe Emanuel. Odată Emanuel, Dumnezeu cu noi, era așa de aproape de om. Păcatul l-a separat. Dumnezeu a venit, Emanuel a venit printre noi. L-au crucificat a plătit ca din nou să ne putem apropia de Dumnezeu nostru, de Creatorul nostru. Dumnezeu Emanuel este siguranța faptului. Ne aduce aminte că Dumnezeu este cu noi. Și când nu îl simțim, și când îl simțim, cum l-am simțit Paula săptămâna asta. Și Prințul Păcii a dat atâta pace și a trecut într-un mod extraordinar peste moartea Păcii. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. În fiecare zi. Și când vrem, și când nu vrem. Dumnezeu este cu noi. Asta a fost primul lume. A doilea este Iahwe. Este o tetragramă care practic nu poți să o citești. Este Y, H, W, H. Nu se poate citi. Sunt numai consoane care nu se pot citi. Cel mai aproape de, de pronunțarea acestor cuvinte uh, din, din Talmud e um, Iahwe. În românește, probabil, ați auzit foarte mult Jehova. Jehova e ok, e mai americanizat, luat din engleză, dar Iahve probabil este cel mai aproape. Și cu Iahve i s-a descris Dumnezeul lui Moise. Când mă vor întreba, no, cine m-a trimis? Ce să le spun? Cine ești? Ce Dumnezeu ești? Moise, care a scris Uh, geneza isoleretic, nume de Deuteronom era începutul relației cu Dumnezeu. Și normal că vrea să cunoască. Cine e Dumnezeul ăsta? Existau o grămadă de zei pe vremea aia și el vrea să știe cine e Dumnezeu care vorbește. Și Dumnezeu îi răspunde, parcă, parcă prea sunt. Eu sunt. Și conotația la acest eu sunt este că Dumnezeu este veșnic, din veșnicie în veșnicie. Nu am început. E un Dumnezeu veșnic, Iahve. Ok? Eu sunt. Și întâlnim cuvântul ăsta de, 3, de 6883 de ore în Biblie. Și noi până acum am citit Dumnezeu. Ok, Iahve, Dumnezeu este. Din veșnicie în veșnicie Dumnezeu este. Va, sau eu sunt. Eu sunt. Atât. Nu, nu mai trebuie să mă descriu. Ar fi putut să spună Dumnezeu. Eu sunt. Vă sună cunoscut acest eu sunt? în vorbirea Domnului Isus, în viața Domnului Isus, eu sunt, eu sunt. A spus-o de mai multe ori. Cu aceeași conotație, cu aceeași greutate cu care s-a prezentat Dumnezeu în Vechiul Testament. Eu sunt. Spuneți câteva. Eu sunt. Ce a spus Isus? Eu sunt cel ce face minune, stai în cântecul nostru. Păi, Există și acolo. Eu sunt care e adevărul și viața. Nimeni nu vine la dată decât prin mine. Eu sunt. Eu sunt ușa. Eu sunt apa vieții. Piatra din capul unghiului? A spus eu sunt piatra din capul unghiului? Sau Pavel aduce argument. Eu sunt. Multe a zis. Lumina. Păi Lumina lumii. Și dacă ar fi înțeles vorbirea lui Iisus Evrei, ar fi făcut o legătură acolo, că el era. Era Dumnezeu, Emanuel, era eu, cel ce sunt, era pe era acolo. Și s-a prezentat pe, pe el ca, ca păstorul, pâinea vieții, lumina lumii, eu sunt vița. În funcție de, de, de context, Dumnezeu se prezenta într-un fel. La fel și în Vechiul Testament. În funcție de context, se prezenta altfel. Jehova Nisi, de exemplu. Jehova Nisi, Yahweh Nisi, înseamnă steagul nostru. Jehova ia pe nisip. Și um, aduceți-vă aminte, de exemplu, um, numele ăsta este întâlnit înainte de, de, de lupta cu amaleciții, um, uh, când Moise trebuia în ascultare să țină mâinile sus, brațele sus, mai știți, toiagul sus, da? Și Dumnezeu le dădea victorie când era ascultarea asta. Dumnezeu, steagul nostru, Dumnezeu care luptă bătăliile noastre, nu din când în când luptă pentru noi. Nu din când în când. Jehova Nisi, Dumnezeu steagul nostru, Dumnezeu care luptă, care știe lupți, luptele tale, pe toate dintre ele și luptă împreună cu tine. Toate luptele tale. De multe ori e, e fain să observi în slăbiciune, când ești slab, când ești acolo, nu mai am nicio energie, nu mai pot. Doamne, prin puterile mele nu mai pot. Așa că atunci e, e foarte fain să-L vezi pe Iacov cum luptă pentru tine, cum îți dă energie, cum îți dă putere, cum te cărăuzește. Și deodată ești înviorat. Pentru că Dumnezeu luptă cu tine. Fiecare bătălie. Cum lupta pentru Israel, în timp ce era în ascultare față de El. Așa luptă pentru poporul lui. Și înainte să moară, înainte să se nație la cer, Domnul Iisus a spus, a spus, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Le spune ucenicilor care, normal, aveau frici, erau fricoși, îndrăzniți. Adică nu vă temeți, eu am biruit lumea. Domnul Iisus a învins. Cu El, cu ea cu emisii suntem învingători și noi. El a învins deja. El este steagul nostru. Ultima la care vreau să ne uităm este păstorul nostru. Faptul că Dumnezeu este păstorul nostru. Și asta în evreiește vine Iahve Rochi. Dumnezeu este păstorul nostru. Și imaginea cea mai faină din, din tablouri cu păstori, care o știm, este un păstor care stă liniștit acolo și oile pasc, liniștite, poate este și o apă acolo. Și e imaginea ideală a unui păstor. Ia cu erohii. Dumnezeu este păstorul nostru. De multe ori, imaginea asta ideală din tablouri nu se potrivește cu viețile noastre. De multe ori nu e așa de muzat, de multe ori e o uscăciune spirituală în viața noastră, în țara noastră. De multe ori e murdărie, mm, foamete uh, spirituală. Ia Iacu Elohim ne aduce aminte că Dumnezeu este păstorul nostru. Și păstorul nostru știe ce este cel mai bine pentru noi. Acum trei săptămâni am fost și am văzut 100 de mieluți și vreo 200 de oi. Și am observat ceva la oile alea. Nu erau foarte deștepte stăteau când în staul, când ieșeau afară. Dacă se gândeau una, nu, cred că mă duc afară. Toate după ea. Nici nu știau de ce, ieșeau. Ieșeau toate afară. Stăteau puțin, când se gândeau una, nu, cred că mă duc înăuntru. Toată lumea după ele. Deci, incredibil oile astea. Și imaginea asta cu, cu, pe care Domnul Isus o dă, că El este păstorul cel bun, și cu oile, mi-a adus aminte că de multe ori noi nu suntem așa de înțelepți. Și de multe ori avem rebeliunea asta noi și ne depărtăm de păstor. Și după aia ne, ne, ne mirăm că nu mai auzim vocea păstorului care ne vrea binele suprem, păstorului care era, a fost gata să-și dea viața pentru voi. Eu sunt păstorul cel bun, a spus Isus. Păstorul cel bun își dă viața pentru voi. Și noi de multe ori în rebeliunea noastră ne depărtăm și Isaia spunea spunea ceva Isaia, în Isaia 53 despre oi, spunea că ne-am dus. Rătăceam cu toți. Rătăceam cu toți. Ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Așa era. Unde, unde o fi? Și păstorul ăsta cel bun, Jehova Rohi, știe exact ce e cel mai bine pentru, pentru tine și pentru mine. Știa exact ce e cel mai bine pentru poporul lui Israel. Și a venit la ei a venit la Isai, Emanuel, și la răstignit. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Nu l-au primit. Păstorul nostru cel bun. De multe ori, dacă luăm analogia asta ca și oi suntem flămânde, nu trăim un tablou ideal, ne hrănim poate o dată pe săptămână și ne mirăm, oh, de ce să ne hrănim la duminica la biserică, sau poate mai luăm câte o gustare în timpul săptămânii, avem un devoțional mic acolo și ne hrănim spiritual. De multe ori oile sunt slăbite. Și avem nevoie de hrană, avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. O relație cu păstorul, cu Iacu Erohi, ne-ar ne duce în, la alt nivel. Ne-ar duce unde ar vrea Dumnezeu să fie. Am fi mai puternici. De multe ori, oile sunt rănite pentru că au ales să meargă departe de păstor, de siguranța păstorului, de călăuzirea păstorului și există consecințe pentru faptele noastre. Poate ai ajuns într-un anturaj care e puțin mai periculos și te-a depărtat. Poate există droguri, țigări, anturaj periculos care te duce tot mai departe de păstor și nu mai auzi și nu mai simți călăuzirea? Păstorul cel bun, știm despre el că merge și caută. Merge și caută fiecare oare pierdută. M-a căutat pe mine și m-a găsit, te-a căutat pe tine și te-a găsit. Ăsta e Dumnezeu nostru, este păstorul nostru. De multe ori suntem răniți din cauza altor frați, o vorbă aruncată, niciun miligram de încurajare și suntem răniți și descurajați Domnul Iisus spune că El a venit să vindece inima rănită. Jehova Rohi. Le mai țineți minte? Prima care a fost? Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Apoi, Iahui, care însemna eu sunt ceea ce sunt. Eu sunt din veșnicie în veșnicie. Eu sunt. Apoi, Nisi, care însemna steagul, Dumnezeu care luptă, poartă bătăliile noastre. Le, le... <clears throat> Facem o mică recapitulare pentru că mi-ar place în seara asta să încheiem cu un timp de rugăciune. Și dacă până acum avem noi formalismele astea de, de rugăciune, Doamne Dumnezeu sau Tată Ceresc, care sunt foarte ok, sunt faine, dar ne-au adus aminte în seara asta că Dumnezeu are mai multe nume. Și poate ar fi bine să ne apucăm de puțină ebraică, să învățăm mai multe despre Dumnezeul nostru, dacă vrem să-L cunoaștem cu adevărat. El s-a prezentat în, în diverse feluri. Și noi îl cunoaștem ca Dumnezeu, Tată Ceresc, ce alte formulări. Doamne, de ce mai multe ori Doamne, nu? Ați auzit oameni care îi spun de 30 de ori Doamne într-o rugăciune? Nu că e greșit. Dar în seara asta vreau să vă propun să vă adresați altfel lui Dumnezeu. Poate în inima voastră, poate cu voce tare și să-i, să să vorbim cu el altfel. Și poate astăzi să fie începutul unei căutări, Doamne, ok, m-au zis că ai alte nume. Restul, că mai sunt o grămadă de nume care nu le-am spus. În funcție de împrejurare, Dumnezeu s-a revelat. În funcție de locul în care erau, Domnul Iisus spunea ceva despre el. Așa că O să vă rog să vă ridicați. Și revenind la Jehova Rohi, care Dumnezeu este păstorul nostru, tu știi exact unde ești în relația ta cu Dumnezeu. Știi exact cât ești de aproape de păstor. De păstorul cel bun, care îți vrea binele, care îți vrea binele suprem. Știi de când nu ai auzit vocea. Așa că că spune, Doamne, Doamne ajută-mă, știi în ce anturaj am ajuns? Sau, Doamne, mulțumesc că m-ai luat cum eram de rădăcită și mai ai dus la tine. Sau, Doamne, am luptele astea, Tu ești steagul nostru, Tu ne-ai te-ai descoperit ca steagul nostru, așa că în luptele astea, Doamne, ajută -mă. Sau Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Ajută-ne, Doamne, să ne aduce aminte că că ești cu noi în fiecare secundă. Și când în secretele noastre, în care am vrea să nu le vadă nimeni, Dumnezeu este acolo, prezența Lui ar trebui să ne cupleșească. Prin Duhul Lui Cel Sfânt. Vă invit să ne rugăm cât mai mulți. Și veniți cu credință. Dumnezeu este un Dumnezeu cu multe cu multe caracteristici, care ni s-a descoperit în multe feluri. Și facem pași încet, încet să-L cunoaștem pe El mai mult. Nu-L putem iubi mai mult dacă nu ne apropiem de El mai mult. Dacă nu-L cunoaștem mai mult. Așa că haideți să ne rugăm și să venim înaintea Lui altfel. Mulțumim Dumnezeului Emanuel că cu noi și că nu te vedem și că nu te simțim. Mulțumim că ne poți în brațul Tău mulțumim că minți pentru noi. Te rugăm, Doamne, să dai putere și să vindeci inimile rănite din locul ăsta. Pacea Ta să umple rănile și să le vindeci. Mulțumim pentru prezența Ta, mulțumim pentru Duhul Tău. Amin. deosebit de Doamne. Să mulțumim așa de mult, Doamne, că ni descoperi, că zice trece tot mai mult și ne descoperi în frunțele unde că înfruntăm. Doamne, am vrea să pui în inima noastră mai multă dragoste, mai multă dorință de a ne apropia Doamne, am învățat că nu le recunosc